хурдан гэрээ. Тэгэхээр үндсэн хууль бол одоо маш э, хариуцлагатай хандах ёстой юм зүйл. Үндсэн хууль бол эрх мэдлийн дээд хязгаар учраас бол энийг бид нэр хөдөлгөнө гэдэг бол эрх мэдлийн хуваарлтыг өөрчилдөг. А мөн ярьдагшүүл төр ард түмний одоо гэрээ юм а гэж. Тийм учраас төрийнч, улс орныч, иргэдийнч хувь зээний асуудал байдаг юм а. Тэгэхээр би бол нэг э, одоо энэ үндсэн хуулийг бол нэг ойр ойрхон өөрчлөлтийг нэг сайн дэмждэг. Өнөөдөр бол би зүгээр санал хэлнэ. Асуух зүйл бол алга. Өмнөж байр суурь илэрхийлж ирсэн. Аа э, нэгдүгээрт бол би тэр э, одоо тогтолцоо тэр нөгөө профессионал тогтолцоо гэдэг бол одоо дэмждэггүй. Намын жагсаалтын ард түн сонгогдохыг бол одоо би дэмждэггүй. Хоёр Хоёрдугаарт бол ер нь бол энэ одоо сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөхөөс гадна тоо нэмжээгээ асуудал бол бас одоо иргэд хэр хүлээж авч байна гэдэгт би эргэлзээд байгаа юм. Иргэд бол энийг одоо бас дэмжих байгаа учраас. За намын жагсаалтын ард 12 онд бид нар сонгуул явуулсан. За иргэд юу гэж хэлсэн гэхээр хаалгаар өшгөлөд гарчгаар тооноор оруулаад ирж байна гэж. Одоо бол манайхаар манайхан юу гэж яриад байгаа вэхээр санал гээгдэж гин гэж. Гэхдээ эн чиг сони юм байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл ингээд энэ олон ургалж үзэлцээ зах зээлийн тогтолцоонд ч юм бол 100% санал авдаг гишүүн гэж нэг ч гарч ирээгүй цаашлаад нэг ч гарч ирэхгүй. Тэгэхээр нөгөө гишүүн болоогүй нөгөө саналаа өгөөгүй хүн гишүүн болцохоор чинь нөгөө олонхийн гишүүн болгосныг хэлээ санал өгсөн олонх чинь дургуутсан шүү дээ. Би одоо бид энийг санал гişүн болгоогүй байхад нэг хитгэн хүний санал авчид энэ одоо гişүн болоо явж гин гэж энэ одоо тэгээ зөв үү? Тэр нэг одоо санал гихгүй нэ гэдэг чинь. Тэгээд ийм нэг асуудал. Аа тэгээд ер нь намын жагсаалтын ард болвол заахтай тэгэл одоо янз бүрээр тайлбарлаж болно. Гэхдээ л нөгөө янз бүрийн юм тологддог ард түмний ихтгэл алдсан холгорууд болвол ороод ирнэ. Ороод ирнэ. Тэгэхээр энэ тогтолцоогоор бол жишээлбэл э, намын нэрээр ард хүн байна гэж байгаа. Хүнээ дугуйсан ч намын хувьд л тооцогдно гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нэг э, нэлээ хоохон жагсчихсан нэр хүндтэй нөхрийг ингээд ард түмэн сонгогчдод дугуйлаад байлаа гэхэд намын ихэнх жагссан нөгөө муу нэртэй нөхөр гişүн болчихж байгаа байхгүй юу? Энд чи одоо байж болохгүй зүйл шүү дээ энэ асуудлыг бид нэх одоо анхаарахгүй бол болохгүй нэ гэж. За мөн намууд төлөвшнө гэдэг. Гэхдээ тэр муу улсууд намын жагсаалтын арзууд нуугдаад тахаар чи яаж нам төлөвшөх юм бэ? Ард түмний ихтгэл алдсан улсууд э, тэнд чин орчоод тахаар яаж ард түмэн итгэх юм бэ тэр намд? Ялангуяа одоо ингээд энэ 24 оны сонгуулийн дараа нөгөө ард түмний дургу хэдэн гар энд сууж их юм бол би одоо энэ дэлбэрчих гэдэг ард түмэн юу болохыг бол хэлж мэдэхгүй байна. Ийм л зүйл. Намж доройтон төрж доройтон. Тийм учраас э, энэ дээр бол анхааралтай хандаарай гэдгийг би одоо бас бодоод байгаа юм. За тоон дээр бол одоо мэдээж э, ард түмэн одоо яаж хандахыг бол бид хэлж мэдэхгүй байна. Би бол дургу байгаа гэж бодож Тэгээ энэ э, гişүүдийн тоо нэмэх асуудлыг бол иргэдээсээ сайн асуугаарай гэж. Тэгээ энэ э, намын жагсаалтын ард одоо сонгоцохоор улс орно боддог усуд гарч ирнэ гэдэг. 12 онд ингэж сонгосон байхгүй юу? Тэр 28 хүн одоо улс орно бодоод л тэгэл одоо хөвгжил яриад ийм гүйгүүлс юм огт байгаагүй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ э, порсно тогтолцоо гэдэг чинь 12 онд туршигтаад үзчихсэн. Тэр нам бэхжсэн байхгүй, улс орон хөгжсөн байхгүй, бах байдгаар харин ч бүр ард түмний дургу өргөсөн 20 хэд хүн болсон байхгүй юу? Тийм учраас 16 онд цэцэр эний чинь хүчингү болгосон юм аа. Тэгээ иргэдээсээ сайн асуу. За өнөөдөр бол би одоо надад иргэдээсээ асаагүй асуугаагүй ээжээж иргэд энийг дэмжиж байгаасыг мэдэхгүй ээжээж би одоо тэдний өмнө санал илэрхийлэх бол хувьдаа ямар ч боломжгүй. Тэгээ энэ бол үндсэн үндсэн хууль Тийм учраас бид нар бол одоо маш анхааралтай хандахгүй бол болохгүй байна гэж. За үндэснээ ээлгүй байдалд одоо гişүүдийн тоон нэмэхээр сайжирна гэдэг байна. Уу яг би бол харин эсрэгээрээ энэ профессионал тогтолцоог аюултай гэж үзэж байгаа юм. Яг гэвэл профессионал тогтолцоос улс орнуудад одоо гадны улс орнуудын бодлогыг дэмжсэн гэдэг юм үндэсний одоо бодлоготой аль эсвэл шашны урсгалыг дэмжсэн ийм намууд бол бий болдог. Энэ профессионал тогтолцоо орж ирснээр 2014 онд бид нар Норвегид ажилласан Норвегид айлчилсан Норвегийн парламентын дэд дарга нь Пакистан хүн биш. Ягдгэл лалын намын нөгөө лалын цагаачтанд дэмжсэн. Тэгэхээр бид нар энэ үндсэн хуулийг яаж бодох ёстойг бол юу ч болж болно. Юу ч болж болно гэж. Жишээлбэл манад одоо жишээлбэл урд төршид байд юм уу, хой төршид байд юм уу, томоохон хөдөлгөөн гараад сая сая дөрвөсөд ирж болно. Ирж болно. Хэдэн жилч манад амьдарч болно. Айгуул иргэнч болчих мэднэ. А гэтэл бид л пропорционал сонгуулийн тогтолцоотой байх юм бол яг энэ Норвег шиг балрах байхгүй юу? Хамгийн аюултай юм бол энэ пропорционал тогтолцоонд бол энэ байдаг юм а гэж. Тэгээ засгийн газар тогтургүй болдог. Яг гэвэл нэг олон намд ороод ирдэг. За тэгэл нэг учир нь олдох гол юм 12 он тийм байсан шүү дээ. Олох гэж байхгүй. Тэгэл одоо нөгөө хоёр намтайгаа ээлжиж олон болсон нам нь солиод л тогтургүй хамгийн их одоо э, улс орон хямарсан өрөнд орсон ийм жилүүд бол тэр үед байсан юм аа. Тэгэхээр энд бол одоо нэгдүгээр улсын хурлын гишүүд тангараа өргсөн бидний хувьд бол бас энэ ард түмний сонгох эрхийг эн чинь нөгөө нам сонгох эрхээс хоёр хүнээ сонгох эрхийн солих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тангар өргсөн гишүүн бидний хувьд бол энийг ард иргэдтэйгээ сайн ярьж шийдэхгүй бол энэ болохгүй. Би тангар өргсөн шүү. Та нарын төлөө үнэн цэцэг нь улсын орныхоо төлөө үнэн зүтгэн гэж ингэ тангар өргсөн ус. Тийм учраас энийгээ бол ард түмнтэйгээ маш сайн зөвсөлцөөр. Ер нь бол хилцүүлэг гэж байдаг юм аа үндсэн үед. Ард түмний санал асуулга явуулна гэж байдаг. Гэхдээ одоо адаглаа тэр фэйсбүүк э, сайтаар гэжсэнд орвол очиж одоо уулзаад хилцээд ингээд ирсэн дээр баг. Яг л бид тэднийг төлөөлж байгаа мөртлөө хоёр нүр гаргаж болохгүй. Сонгуулиор очихоор одоо ёстой таны төлөө бүхэн хатан зүсгэнэ гэж саналын авчаад гишүүн босныхаа дараа сонгох эрхийн та нарын их ашигын төлөө гэж хэлж авж байгаа шүү. Бас тэр их муухай. Ард түмнийхээ их ашигын төлөө гэж ингэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол эвгүй зүйл. Тийм учраас одоо иргэдээсээ энийг сайн асуух нь э, чухал юм аа гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас уг нь болж игэл гişүүд асуулт төсөндөө саналуд байна.